प्यारे मित्रों आज हम आपको चांदी की मर्दाना अंगूठी जेंट्स अंगूठी के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं लैपटॉप पे ये अंगूठी का डिजाइन तो इसको किस प्रकार तैयार करना है हमने सबसे पहले हमने एक चांदी का टुकड़ा गला हुआ प्योर चांदी का हो तो जल्दी बन सकती है प्रथम उसको रूलर में देकर के एक पत्ती तैयार करके उसको चोरस करके इसके नीचे एक और पत्ती डालें ऊपर चौड़ी पत्ती लगा करके इसको फिक्स कर दें के बीच में नगीने जड़ने का कुछ स्थान प्राप्त हो ये चोरस इस प्रकार से हमने एक पत्ती ली ऊपर तार लगाई उसको जोड़ा और इसमें सुराख करके जितने नगों का डिजाइन हमने लगाना है मान लो कि हमने दस नग इधर लगाने हैं दस नग इधर लगाने हैं बीच में पचास नग लगाने हैं और कितने छोटे नग लगाने हैं कितने बड़े नग लगाने हैं उसी हिसाब से हमने ये सुराख करने हैं सबसे पहले ध्यान हमने ये रखना है कि नीचे वाली जो पत्ती है वो कम से कम चौदह गेज की होनी चाहिए जितनी मोटी होगी उतने ही नग मजबूती से लगेंगे और ये सांचा हमारा सबसे पहले तैयार हो गया उसके बाद हमने ये गोलाई किस प्रकार करनी है रूलर में हमने ऐसी चौड़ाई पूरी ऐसी चौड़ाई दे करके और मान लो आगे ये जितनी चौड़ी है उसको आयरन और थोड़े से थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है इस प्रकार आगे चौड़ी नीचे थोड़ी सी पतली होती जाएगी तो इस प्रकार से हमने यहां से कट और यहां से कट करके बीच में यहां जोड़ देना है टांके से जोड़ देना है तो ये हमारा एक सांचा तैयार हो जाएगा इसको मजबूती किस प्रकार करनी है कि दो तारें इसके अंदर से लगाई जाएंगी आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से ये आपको दिख रही हैं दो तारे दोनों तरफ से लगी हुई हैं और बीच में जोड़ दिया गया है ताकि इसे मजबूती मिल सके ताकि ये टूट ना सके इस प्रकार हम हमने हमने किन किन जगह इसको जोड़ा सबसे पहले हमने ये गोल हमने चौरस ये पत्ती लगाई उसके बाद फिर हमने यहाँ जोड़ा पहला यहाँ एक फिर दो फिर तीन फिर इधर तार लगाई दोनों तरफ से तो पांच पांच जगह एक दो तीन चार पांच छह जगह से इसको हमने अच्छी प्रकार जोड़ा तो हमारी ये अंगूठी का सांचा तैयार हो जाएगा उसके बाद इसकी अच्छी तरह धुलाई करेंगे इसको सर्फ के पानी से भी हम घर में धो सकते हैं यदि बाजार से हरीठा मिल जाए उसको गर्म करके पानी में डाल के उसकी अच्छी तरह झाग बनाई जा सकती है और हम दांतों के बुरश से या बाजार में भी इसका बुरश मिल जाता है जो तारों का होता है अच्छी तरह इसकी रगड़ाई करके अच्छी तरह साफ करके तो इसको हमने उसी डिजाइन से जो जो हमने डिजाइन लगाने हैं नग के वो डिजाइन बना करके उसी आधार पे हमने सुराख करने हैं और उसके ऊपर अमेरिकन जरकन लगाने हैं जो देखने में हीरे जैसे होते हैं लेकिन वो अमेरिकन जरकन कहलाते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं ये जैन संगूठी का ढांचा तैयार हुआ और इसको बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए बेहतरीन काम करना बहुत ज़रूरी है तो हमने आज आपको सिखाया एक अंगूठी का सांचा इसको बनने में कम से कम पूरा दिन भी लग जाता है लेकिन यदि इसका सांचा पहले से ही तैयार मिल जाए तो सिर्फ हमको ऊपर चोरस डिजाइन बनाने की ज़रूरत है जो सिर्फ एक घंटे में ही तैयार हो सकता है इस प्रकार हमने आज आपको ऊँटी बनाना सिखाया धन्यवाद